Hola, sóc la Montse Mercet i sóc llibretera. Lectors al tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... Que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem i els que us agradin us els venc. La TV Animalista em va demanar que preparés una maleta de llibres que parlessin d'animals des d'una perspectiva ètica. El capítol que us explico avui, eh, de fet, és el més trist de tots els que veurem en, en aquesta maleta i és una miqueta doncs, per també allò, sacsejar una mica les consciències. Es diu el que els hi fem i veureu les terribles coses que els hi fem en els animals. Doncs en aquest eh, capítol, eh, entre els llibres que he triat, eh, hi ha la col·lecció del Petit Os Polar. És, és una col·lecció eh, que fa molts anys que funciona, eh, tot i que ara té un format bastant més petit, no és un àlbum il·lustrat d'aquells espectaculars, però el contingut està molt bé, perquè són, de moment han sortit quatre títols d'aquest eh, petit os, del Lars, eh, mm, amb aquesta col·lecció doncs, de, de Nandibú, que ara l'està rescatant, i en, a cada una de les històries del, del Lars hi trobem aquest os eh, trapella, que, que, que li agrada explorar, que és aventurer, però que al mateix temps ens ensenya eh, molts dels efectes que, que tenim els humans eh, a, doncs, al Pol Nord, eh, a, a, com, a com tracten els animals, i eh, una miqueta doncs, també eh, ensenyar aquesta, aquest efecte col·lateral que a vegades eh, hi ha, que, del qual no en som conscients i amb, eh, doncs, amb un format d'històries d'aventures tenim doncs, un, tot un seguit d'informació que a vegades eh, és important que ens arribi. Molt recomanable. I eh, una de les estrelles, penso que d'aquest tema, de, de, del capítol que avui encetem, és A la una vez un perro, de la Mònica Martín. És un llibre que fa molts anys que està editat, que potser no està a les llibreries, però que el podeu trobar a les biblioteques, i que és de vista obligada, perquè és, ens mostra eh, la crueltat de mm, llançar, de, de fer fora de casa, d'expulsar de, de, de la nostra vida un, un gos i eh, la solitud, la, la terrible sensació de, de, de, de crueltat i d'injustícia que aquest gos eh, experimenta, eh, amb unes imatges molt, molt, molt, molt simples, perquè és un dibuix al carbó mm, molt simple, molt esquemàtic, però al mateix temps és molt, molt, molt, mm, molt expressiu. A través d'aquest dibuix eh, mm, en blanc i negre, doncs veiem l'evolució d'aquest gos i tot el que pateix eh, des de que el fan fora, el tiren d'un cotxe, fins que finalment doncs, bueno, per sort, eh, aquest, aquest, aquest, aquest àlbum ens, ens dona una mica d'esperança perquè al final del llibre ens dona doncs, una visió una mica, una mica, una mica esperançadora de, de l'espècie humana en relació amb, amb els animals. Però sobretot aquest és un llibre de denúncia i que hauríem de veure tots perquè ens colpegi, perquè ens colpegi i perquè ens faci reaccionar.